аспид радует графикой тоже ну, а теперь в бок прямо влево поворачиваем я джойстиком играю хотя я всегда вхожу в нитро дрифтую на нитро только на нитро Оп, я подвинул его Оп, я уже впереди нитро нитро нитро нитро нитро нитро нитро я ведь на первом месте. Это мой ну, будущем. На этом же канале будет выходить по категориям для детей от 3 до 12, музыкальные музыкальные от 15, дети от 15-16 категории и 18 плюс, понятное дело, всякие разные хоры игры или просто фабрика моими глазами фильм. То есть вот так. Фильмы комментировать я не буду, потому что есть пара фильмов, то я просто хочу Посмотреть только, только хочу посмотреть, а еще не смотрел. И пару фильмов посоветую, которые уже я смотрел. И продвигалась индустрия на моего смотрения. Мне очень нравится фильм Пивоварова. Ну, да, очень нравится. Ну, и все эти категории ужаса, там, драмы, убийства и тому прочее тоже будет. Плюс обзор игр, ну, такой как Netflix, вот, вот, потом постоянно, когда я включаю, не у меня идет проверка лицензии. То есть я покупал игру Заводора, вот Никинки. Также компания Electronic Arts выпускает еще давным-давно выпускала игры на Сегу. На Сеге я тоже играл. Игра называется, называется, называется сейчас этот мизье не думаю а, блин там, там вот видите чуть-чуть лагануло ну я спрашивал почему такое ну мнение что ответили мне сервисные центры, сказали что эта запись очень на высоких на высоком уровне качество поэтому иногда бывает такой скачок запись захвата видео не успеваю потому что если управление идет на быстрой скорости то видео не успевает фиксироваться и из-за этого как раз как видите я уже не перемещу из-за этого как раз чуть-чуть тормозит вроде не тормозит и в то же время тормозит Э, графикой я бы сказал хотела бы получше вот так как у меня не самый такой мощный телефон поэтому график увы на худшем уровне такая на, сред... на среднике на среднем Сейчас я играю не на своем телефоне, а на... Потому что мой сейчас э, пока престижа 54-51 или ремонт надо отдать или что батарея короче сдохла потом плюс этот а, стекло побитое, надо заменить стек, стекло да стекло заменить надо заменить и как бы все Итак, э, сага Нахаб мы прошли. Все, выключаем. Всем спасибо, всем пока. Каждый день по, по новой карте. Всем удачи, подписывайся на мой канал, ставь палец вверх, смотри видео самый первый, будь активный, ставь лайки, пиши комментарии, пиши какое видео хочешь смотреть и под категории игр. Всем пока, до новых встреч. С вами был канал МД519. Студия, Всем пока. А, и плюс я не советую вам... Да, я не советую вам пря ломаную версию не форспит. Я заметил, что ломаная версия намного хуже уже проходится, чем сама оригинал. Только оригинал. Только оригинал. Всем пока, удачи!